nikimpigia simu huyo dada wa marehemu mzazi mwenzangu, naye ndo hivyo ana sina, sijui niko wapi, sijui yo oh, unatutia mzigo, sijui nini anaongea. Si tuna uhakika gani kama huyo mtoto wa ndugu yetu sio tunahudumia, sijui sasa kwa sasa na habari ambazo hata haziko. Dadangu vile akasema, basi kama hataki acha tu, yeye mwenyewe akajitafuta akajitafuta Nikapiga ultrasound kule, akaenda akapata hela akalipa. Sijui alimkopa mtu gani mwenyewe wa mchezo, sijajua wala sikumuhojiaga gadi ile, lakini alilipa ile hela ya ultrasound sijui elfu kumi na tano nakumbuka ile kumi na tatu kumi na tatu au kumi na tano alivyolipa nikapigwa ultrasound, akasema mtoto, yani maji yameisha kabisa, yani mtoto mkavu, mtoto huyu na hivi hivi akibaki atakufa, kwa sababu hapo wenyewe kashakunywa hadi maji machafu, hayo maji ambayo kwenye placenta yaliyopasuka, maji machafu mtoto kashakunywa, mtoto anaweza aka, akafa na mwenyewe uko hatarini, kwa hiyo itabidi ufanye operation. Eh, nikasema operation mimi, ila operation natoa wapi sasa hivi? Itakuwaje? kabidi dadangu ndo hivyo akapewa taarifa. Yule kabidi ampigie simu huyo wifi yangu ambaye ndo mume dada wa mwanaume niloza naye. Alivyoambiwa vile ah, akaanza kuongea vile, ndo kama kawaida yake, mpaka aseme ndo anatoa hiyo hela au mpaka tukane ndo anatoa hiyo hela. Basi akaja akalipa aka hiyo hela, kusema ukweli wa Mungu. Nikaenda nikafanya operation. Nilivyofanya operation lakini ule operation sikufanyiwa pale, nilipewa transfer nikaenda Muhimbili kule ndo nikaenda kufanya operation kwa ajili ya kumtoa mtoto, kwa sababu mtoto alikuwa kwanza hajatimia muda, miezi nane na wiki moja ndo katoka, alafu pia ndo hivyo kunywa maji machafu. Huyo mtoto kabidi aekwe drip, akafungwa drip akalazwa chumba cha kule cha ambao watoto maalumu wale ambao wamezaliwa wengine njiti, wengine wamezaliwa ndo hivyo wana matatizo kwa wako ame, amelazwa kule. Sasa mimi huku ndo shida, huku ndo unaenda unamtoa vile, unakitoa drip unakinyonyesha, unakitoa drip unakinyonyesha. Baadaye Mungu akasaidia, nikaja nikaruhusiwa. Baada ya muda gani? Nilikaa kama kama wiki mbili hivi au moja na nusu pale hospitali. Nikaja mtoto akawa tu na yuko kawaida tu vizuri nikapewa mtoto nikarudi naye nyumbani kaambia tu nikaandikiwa na dawa zingine ndio hivyo kununua kaambia tu hivyo ndo maji nini kwa ajili ya operation vile nisiwe natiatia mshono maji na nini akaniambia wakaniambia mshono wa nje unawahi kupona ila wa ndani ndo unachelewa usifanye kazi nzito wala usifanye kitu kichochote yani kigumu ambacho kinaweza kusababishia mshono ukachani ukafumuka upya basi Tukarudi, tulivyorudi ndo hivyo nikakaa na mtoto. Mungu akasaidia saidia, mtoto akawa hanisumbui kusema anaumwa, akawa tu yuko na afya njema, ananyonya kawaida, ana nini, anakana yuko tu kawaida, ana nini, ana, ana homa anapata za hapa na pale, sio kusema mzima siku zote anaumwa homa anaumwa nini. Baadaye sasa yule dadangu akaniambia mimi kukaa hivi kulea mtoto na mama, afu mtu mwenyewe na operation mimi siwezi, mimi mwenyewe maisha yamesha yameshanishinda. Kwa hiyo unaonaje ukafanya mpango ukatafuta tu mtu ambaye labda yoyote yule ambaye unamjua wa karibu yako akusaidie. Nikamwambia mtu wa karibu yangu nani? Akaambia wewe, ina maana kweli kweli kabisa, we, hakuna mtu ambaye anazaliwa hana ndugu duniani. Hata ingekuwa vipi, hamna mtu ambaye anazaliwa ndugu hana. Nikamwambia mimi sina. Akaambia niambie ukweli. Ikabidi nimwadisie mwanzo mwisho. Akasema sasa, si umtafute mama yako, na maana mama yako kama yupo, ndugu zako pia wako uko Oman, si wanaweza wakakuona wakakuwa yani sasa hivi maisha yameendelea, vyombo vya habari vingi, sasa hivi mitandao mingi, unaweza ukamtafuta ukampata tu. Sasa kama hivi una mahali pa kuishi, mimi mwenyewe hapa ipo chumba narudisha, naondoka. Ule mdede ni mtu wa Mbeya, Mnyakyusa wa Mbeya akaniambia mimi naondoka, sababu mwenyewe kukaa hivi maisha yashanishinda, naona da maisha yameshakuwa magumu, afu sina kazi ya maana ya kufanya, bora niende Mbeya kwanza. Nikamwambia sio, ukienda Mbeya na mtoto mchanga ndio hivyo, ana miezi kama mit, kipindi kile alikuwa kama ana miezi mitatu au miwili na nusu, ndio inaenda mitatu. Nikamwambia naenda naye wapi? Akaniambia sasa, mimi nitakusaidia, Mimi sina cha kukusaidia akanipa elfu kumi akaniambia chukua elfu kumi mi hela yangu nyingine ilobaki nitaifanyia nauli wewe nenda tu popote yani popote lakini hapo hutoweza kukaa sababu chumba narudisha na mwenyewe anakipangisha nikabaki na hapa mna mtu kusema atakusaidia wewe hakuna na watu wote wataona mimi nimeondoka nimekuacha afu ni mzazi na atajua na ni ndugu yangu wataniona na roho mbaya ningekuwa na uwezo wa kukwenda naye mbea ningeenda naye lakini naogopa una mtoto mchanga afu sina details zako za kusema labda lolote likitokea nikiwajua nakupeleka wapi itakuwaje, hiyo inakuwa ngumu. Mimi nikaambia basi haya, nipofikia Asante. Na kipindi hiko ilikuwa hata mawasiliano na wifi yangu, kwa sababu baada ya arobaini tu ilivyoisha, yani nirudi nyuma kidogo, nilisahau ilivyofika arobaini, mtoto anatoka arobaini, wifi yangu yule ambaye ndo dada wa mwanaume lozani akasema tunakuja kumwona mtoto, nitakuja mimi na kaka yetu. Nikamwambia sawa, njoeni. Kweli wakaja, walivyokuja wamekuja tu na zawadi wenyewe vizuri, wamekuwa maana waliniuliza mtoto uliozaa mtoto gani, nikamwambia wa kiume. Wakaja wakamnunulia beseni, wakamnunulia nguo, nguo baby show nini, visoksi, vikofia, wakaja mpaka pale kufika tukawakaribisha ndani, ndio siku mtoto ndo anatimiza arobaini hiyo siku. Alikuja mida kama ya mchana mchana hivi saa saba. Kufika pale wakanisalimia, tukasalimiana, wakamchukua mtoto, akampakata mtoto Alivyompakata mtoto ifi yangu, ile mtoto kama yani mtoto alivyomshika kama angalia, akamfunua hivi miguu, akawa nayo vinyosha vidole, akampa kaka yake ile yule kakake ile kaka yake alikuwa tu kampakata mtoto vizuri tu katabasamu anam, anambembeleza tu yeye alimweka kwenye mapaja anamtikisa tu hivi na mikono yule wifi yangu ndo akakama sasa ka change sura akaniambia mm, mm, hongera nikamwambia asante kwa ile mtoto mweupe mweupe sana. Nikaambia rangi ya uchanga tu hiyo, akasema hmm, rangi ya uchanga, mbona mweupe mpaka anaenda kuwa mwekundu? Nikaambia rangi tu ya uchanga hiyo. Akanyamaza, aka wakaaga pale kama jioni jioni walikaa maana tulipika tukala nini tukafanya tu kidogo tu akatoa na swadaka swadaka pipipipi basi akaondoka walivyoondoka nimekaa kama wiki ndo akaja kunipigia simu akanambiaje, Rahma, wewe huyo mtoto, maana alimpiga mipicha, alimpiga mipicha kibao, akaondoka nayo. Akaniuliza, Rahma, wewe huyo mtoto, wewe huyo mtoto una uhakika wa ndugu yetu Alfani? Nikamwambia ndio. Si tunaaminije? Nikamwambia mtoto wake, uone hata mbona sura huyu mtoto mbona kama ya Alfani? Akasema sura haiwezi kuwa kigezo, mtoto mchanga anafanana na mtu yoyote. Ndo alivyonijibu, mtoto mchanga anaweza kuwa na sura ya mtu yoyote yule. na sasa unaweza ukasema huyu mtoto kafanana huyu mtoto kafanana huyu, lakini huyu mtoto sio wa Alfani. Nikamwambia kwa sababu gani? Akasema mbona mtoto huyo mweupe sana, hata kama mtoto ni mchanga hawezi akawa mweupe kiasi hiko. Huyo mtoto mbona mweupe kama mzungu? Maana huyu mtoto nilivyomzaa, yani kipindi hicho mpaka yani nimemzaa mmemaliza siku saba nilimnyoa nywele nilivyomnyoa nywele mpaka anatimiza siku arobaini akawa na nywele yani nywele zilikuwa nyingi kichwani alafu nywele zenyewe zimekaa zimejifunga funga nywele yani kama mtoto ambaye yaani akaniuza hizo nywele ulizinyoa nikamwambia ndio maana ilipofika saba aliniambia yeye mwenyewe mnyoe huyo mtoto nywele sisi ndio tunafanya ikifika siku saba mtoto wetu watoto wetu wote kwenye familia yetu wananyolewa nywele nilimnyoa para mtoto nikamnyoa kipara akubagi na nywele yoyote, nikamnyoa kipara. Alivyotimiza mpaka siku 40 alikuwa na nywele nyingi, tena ziliota nywele nyingi tu kama mtoto mkubwa. Akasema we mtoto mbona kama mzungu? Ningeambia mtoto mzungu, mtoto sio mzungu. Akasema wewe mtoto wewe sio ndugu yetu. Hata kakule kasambaza maneno na zile picha anamuona, anasema ah, kweli mtoto mtoto sio Mwafrika mtoto sio Mwafrika, mtoto mzungu, mtoto sio Mwafrika, mtoto mzungu. Mimi ningesema mtoto mbona Mwafrika, mbona sio tokafana na baba yake tu, labda kwa ajili ya asili aliyopata, labda kwa upande wangu mimi mama angu mamako wewe ndo ende uka, yani mama yako yaani mamako wewe awe mtu wa Arabuni, wewe ukazae mtoto awe mtoto mzungu, inakuja akilini. Ningesema mtoto huyu sio mzungu wala si nini, ni asili tu, labda kafata ya upande wangu. Akasema haiwezekani, haiwezekani. Ndo kuanzia hapo mtoto huyu hakupata kitu chochote kutoka kwa ndugu zake mpaka leo hii, na ndo mimi pale ndo wedadangu tena alivyoniambia kwamba nenda tu popote pale nenda hata kwa ndugu zake Tanga. Wewe anwani yao si unayo? Nenda na nenda tuka, ukifika yani wewe hata kituo cha polisi nenda, wao watakusaidia. Mm. Nikaona hizi mama, matatizo ya ugomvi toka nilikotoka mdogo, ugomvi kila kukicha. Nikaona nisigombane tena na watu wengine, niache tu. Migogoro ya familia ilikuwa ishanichosha, nikaona bora tu niache basi. Kambeba mtoto wangu hiyo siku ambayo dada anaondoka, nilimwambia mwenye nyumba wake kwamba anipe siku mbili pale nikae. Sasa kaanza sasa, wewe ukae chumba hichi, mtu ametoa kila kitu, ajiache hata godoro, unalalaje na una mtoto? Mtoto mdogo sana huyo, usimlee mtoto kama mtu mzima, huyo mtoto mdogo. Na mtoto akishaanza kuumwa nimonia nini, malaria, wewe ukienda kulazwa utoki leo, utoki kesho utapata shida na ndio hivyo una mtu una nini itakuwaje? Nikamwambia sasa mimi na yani na, na, na, na kitu nakisubiria ndani ya siku mbili tu nitaondoka, sema hata kama huwezi kulala humo. Ndo akaniombea chumba cha watu yani wageni wageni wake wakijaga wanafikia humo, labda mama yake mzazi akitoka kijijini anafika humo, kule kuna kitanda tu Ukaniambia lala, utalala humo hizo siku mbili zako, hata wiki ukijiona sawa, wewe uta ataondoka, lakini mimi namwonea huruma mtoto, sikuonea huruma yani mimi yani bora afe mtu watu wazima kumi, lakini mtoto mchanga mmoja tu apone. Kaambia basi sawa, nikakaa mule kama wiki nilivyokaa wiki ndo nikasema sasa hapa naenda wapi? Sababu hata ukienda na humu nakula nini? hata hivyo akiniletea labda hivi sijui sengine ugali anakuletea ugali wenyewe haupandi, siwezi kumeza kwa ajili yani nina mawazo hata ugali siwezi, maziwa yenyewe hayatoki, mtoto anyonyi, mtoto analia tu muda wote. Nikawa hata jinsi ya kusema sasa namsaidia, kwa sababu hata ukimnyonyesha hashibi, hata ukimpa chochote hashibi, na ndio hivyo, huna kitu cha kusema, labda kama mzazi ule kama mzazi utakula utashiba ili maziwa yatoke mengi, na ukienda kliniki wanakataza usimnyonyeshe usimnyonyeshe mtoto chini ya miezi sita, usimpe chakula mtoto kabla hajafikisha miezi sita umnyonyeshe tu maziwa yako. Zingejifikiria maziwa nyinyi, zingine yanatoka hayatoki kitu, na zingine ikitoka inatoka maji tu. Mtoto anashiba nini? Mtoto mwenyewe yani mpaka mwenyewe sengi unamwonea hadi huruma, analia yani analia mpaka ana, yani mpaka anatetemeka, hashibi njaa mtindo mmoja. Toll. Rahma. Polisan. pole sana kwa changamoto za maisha. Asante. Basi ndio hivyo, ikabidi sasa nianze kusema, itabidi tu kwa vyovyote vile nianze kumlisha, hata kama ma, manesi ukienda kwenye kliniki wanakataza vile, usimpe mtoto chakula mpaka afikishe miezi misita, usimkokobeke mtoto mauji, usi, yani usim, hata kama chakula unampa ikifika miezi sita yenyewe vyakula vya kuangalia sio unampa tunampa tu mtoto chakula ili mradi atakuwa kiriba tumbo, yani atapata ile malnutrition, mwisho siku mtoto anaweza hata akafariki. Sasa nikaata nikifikiria zile kauli nisema sasa ya, ma, ya manesi na, na, na nikitaka kumpa chakula kipi kitamsaidia, kwa sababu mwisho siku nataka nimwokoe at least mtoto wangu. Je, inamsumbua mimi mwenye maziwa hayatoki Nikasema nikisikiza maneno mani sawa, manesi wanaongea kitu wanajua, wamesomea na ni kweli. saingine ukienda kliniki unaona mtu kampa mtoto chakula muda bado, mtoto amekuwa mbaya, mtoto amedhoofu, mtoto kawa kama mzee, yani mtoto anaumwa, anatiadi huruma, yani hata ukimwona unaweza kukalia. Nikaa nikimwangalia mwanangu najifikiria hana baba, hana sheng, hana mtu wowote ule alivyo kama mama yake. Aya, nikimpoteza huwa akianza kuuma, naangaika na nani hospitali bora tena ningekuwa na ndugu na dada na kaka. Utasema utaenda kwa kaka dada, hata kama hana kitu, lakini pole sana. Mungu atakusaidia, utawapata ndugu. Si unaamini ndugu zako wapo? Kama unaamini wapo, Mwenyezi Mungu atakusaidia, utawapata. Sawa? Sawa. Yes. Ehe. Kwa hiyo ikawaje sasa? Baada ya hivyo sasa, ndani ya ile ile wiki kabidi niweze kumlisha mtoto wa vile, kwa mfano vile baba akileta hivi, yani baba mwenye nyumba pale, mke wake labda hivi au mtoto wake akiniletea hivi ugali, niambia Rahma, ugali tayari hivi. Nachukua ugali ile mm, kama michuzi, naika michuzi afu naongeza na maji ya moto, naiponda ile miugali mpaka ugali unakuwa mlaini, naanza kumlisha mtoto, nampa sasa anakula, anameza, lakini ndio hivyo shida kwa shida, lakini anakula namnywesha na maji, maji namtilia chumvi hivi na sukari kidogo, nampa nakunywa nakunywa hivyo hivyo hivyo kwa sababu mimi sili chakula ikisema uwezi ukala ugali sasa hivi afu usiweke usile au kesho yake usio useme maziwa anatoka. Sio kweli maziwa hayatoki, na hata yakitoka nitoka maji tu, ambao hata mtoto yaani mtoto akinyonya anaona kama hali kitu chochote zaidi ya unamzidisha njaa tu. Kwa mimi nika nikila kidogo nampondea ugali ule singine namwekea tena mpaka baadaye jioni naenda kutafuta maji ya moto urudia ule ule ugali. Namtwangia namlisha. Alafu namdanganya na kunyonya. Kwa ananyonya tu anavuta hivyo hivyo lakini hamna chochote cha maana anachokipata. Basi nikakaa pale nikajifikiria nikasema acha niende kwa rafiki yangu mwingine ya rafiki yangu huyo yupo huko maeneo ya Kigogo anakaa. Huyo nilikutana naye tu kwenye biashara kipindi nauza uji lala. Basi nikampigia simu hiyo siku nikamwambia bwana, maana tuko tunauza wote uji Ilala. Nimekutana naye tu hapo hapo Ilala, anijui simjui, ila ile tu kuzoeana nini nini, nikamwambia bwana, mimi sababu muda wote toka naache kuuza ile biashara ya uji na nini, sikuonana naye wala tukani, tukawa tunawasiliana hivyo, message anatuma sijibu, saa nyingine meseji ndo hivyo, mara nijibu mara nisijibu, kwaona mwenyewe akanipotezea mpaka nikajifungua mpaka mtoto hivyo, sikuwahi kumwambia kitu chochote, lakini ndio hiyo siku ya siku ikabidi nimpigie simu mwambie kunikaambia Saada, akasema wewe eh, upo wapi? Alinichangamkia tu sana, alifurahi kweli. akanambia Rahma, upo wapi jamani? Mbona hivyo unitafuti? Kwani nimekufanyia nini? Nikaambia amna tu, mambo tu yalikuwa mengi. Mambo gani? Sijui Sasa kama kama ananitania fulani hivi, anafurahi mwenyewe ni uko upi? nikaambia nipo, lakini nataka kuja, wewe upo wapi? Akaniambia eh, mimi nimeolewa, niko Temeke, lakini hivi sasa hivi niko nyumbani kwetu Kigogo. nikaambia hey, kumbe hadi uliolewa? Akasema hey, eh, na hivi ninavyokuambia nimejifungua mtoto mchanga. nikaambia hey, ongera Akasema haya, eh, sasa ndio upo wapi? Ngambea mimi niko tu, lakini ndio hivyo na mambo mengi mengi tu yalikuwa yametukia tokea. Akaniambia kwa hiyo sasa, nikaambia ninataka nije hapo nikae siku mbili tatu, niweke mambo yangu sawa. Akaniambia wewe njoo tu, mimi niko kama mwezi au miezi miwili nipo mpaka nikae sawa, nimalize mtoto wangu arobaini nini nini, Tarudi kwangu. nikaambia sawa, nikatoka hiyo siku ile hela alonipaga dadangu ile elfu kumi sikuitumiaga kitu chochote kile. Katoka kachukua kibajaji mpaka hapo Kigogo, tukia Magomeni kule mpaka hapo Kigogo, koka pale Kagera mpaka Kigogo elfu tatu nakumbuka. Nilivyofika e Nikamkuta mwenye yuko tu ndani kakaa zake kalala na mtoto wake. Alivyoniona akashtuka, "Hey Rahma, una mtoto? Mtoto wa nani?" Nikamwambia mtoto wa kwangu. "Hey, una mtoto? Mtoto wako mbona kama muhindi?" Akaniambia, "Mtoto mweupe kama muhindi." yake yuko wapi? Sasa akaanza kule kunihojihoji, yuko wapi? Kweli baba yake ndo alfani huyu? Sasa naye akaanza kuni yaani akawa sasa ananiojea vile vile, kweli babake alfani? Nikamwambia babake huyu, sema tu huyu kafuata upande wa mamaangu tu huko. Naambia mmm, lakini sura ya Alfani ila rangi na nywele sio vya kwake, labda kwako. <laughs> Tukaishia pale, nikamwambia tu sasa hivi nina mambo matatizo tu amenikuta moja mbili tatu, lakini sikumwambia undani nini kiliendelea zaidi, kwa sababu alikuwa anajua Alfani alikufa na nini na nini. Yeye sikutaka kumwekea kila kitu, kwa sababu sikutaka ile kila mtu ajue ajue shida zangu au ile ninayopitia, sikutaka. Basi ndio hivyo nimekaa hapo, lakini hapo yenyewe natakiwa niondoke ndani, kwa sababu yani siku yote pale akimaliza 40 akimaliza nini, mume wake atamfuata, ataondoka. Siwezi kukaa tena, ngali yeye ndo nakaa kama kupitia yeye pale na sina popote pa kwenda, wala sina kusema pa labda nina chumba au nimepanga au labda nina biashara, ndo kama hivyo, na mtoto mdogo mchanga miezi minne sina biashara, sina chumba kusema nina chumba nimepanga at ndo Ndio hivyo, mamaangu sijui alipo, anafanya nini, au imekuwaje, yupo hai au kafa. Toka alivyoenda umana na miaka mitatu nnayo ndugu zake wenyewe uko umani sijui na wala hawanijui na walishanikataa kote, sielewi. Majina ya mama unayafahamu? Pole Rahma, utawapata ndugu, hata kama sio wale waliokukataa, utawapata hata wengine, naamini hata ndugu zako pia utawapata vile vile. Usilie sana, jitahidi kujikaza, sawa? Rahma Rahma, majina ya mama unayafahamu? Ndiyo. Mama anaitwa na? Anaitwa Kauthari Ahmed Abdallah Albeit. Ulibahatika pengine kupata taarifa ya kujua Omani ni sehemu gani ambayo anatokea? Waliniambia tu Omani huko, sijui Maskati, sijui Muscat, lakini sikupata details ya undani yoyote, maana mtu mwenye kila alikuwa ananiambia bibi, baba baba mwenyewe alivyokuwa ananiambia simu, yani sikumbuki chochote alichokuwa ananiambia kipindi kile. Story kubwa sana aliniambia bibi yangu. Umesema anaitwa Kausal? Kausal Ahmed Abdallah Albeiti. Na naamini tunao watazamaji wengi tu ambao wanaifuatilia Tiki TV kutokea Muscat, Oman. Haya majina ya sijui ni Kauthal au ni Kausal kama alivyotamka. Umesema ni Kausal? Kauthal. Kauthal Omar Abdalla. Yarudie tena kuyatamka ya majina. Kauthar Ahmed Abdallah Albaiti naamini kabla ya kuzungumza naye baadhi ya vitu vingine ni niweke mkazo kidogo hapa, kwa sababu kiukweli inaumiza, inaumiza sana. Baba akafariki, mama hajui alipo. Baba alikuwa na ndugu, umesema baba alikuwa na ndugu, alizaliwa mapacha, alafu pacha ndo alitangulia kufariki, alafu baba naye akafariki. Kwa hiyo upande wa baba hakuna mtu yeyote ambaye unamjua, hamna ndugu mwingine yeyote um, babangu alilelewa na huyo bibi yake, bibi yangu mimi ambaye shangazi yake mwenyewe, wazazi wao walifarikigi muda walifarikigi muda tu. Babake alikufa Mombasa, ambaye ni babu mzaa baba. Bibi yeye ambaye ni amemzaa baba alikufa tuko huko Tabora. Hawakuwa na watoto wengine zaidi ya yule pacha? Hawakubahatika, ndio waliwazaa hao hao tu. Mm. familia ile ikawa imeisha, uwajui ndugu wengine tena. Familia ile ikawa imeisha, siwajui tena, na baada tu ya pacha wa babangu kufariki, baba alikuwa bado mdogo, sijui la tatu, anasema shangazi yake ndo aliyekuwa amemchukua kutoka Tabora Igunga huko akaja naye Dar es Salaam ndo akaanza kumlea na kumsomesha na ndo mpaka akakutana na mama yangu mpaka kazaliwa mimi na ndo mpaka na yeye akafariki. Na kwa upande wa, wa babu zake wengine, yani hao ambao walifariki na bibi, hakukuwa na ndugu wengine? Hakukuwa na ndugu wengine. Sawa. Mpaka hivi sasa mtoto ana umri wa minne, miezi minne. Ndio. Na ndio hapa ambapo unasema upo kwa, kwa rafiki yako huko? Rafiki yangu na rafiki yangu mwenyewe ndani ya mwezi tu anaondoka, tushatimiza arobaini ya mtoto wake. Mtoto wake sasa hivi ana kama siku kumi na nane toka mzae, kwa hiyo kwa maana hiyo, kumbe sio muda mrefu huyu dada ambaye alikuwa anakulea kama dada yako, lakini akaondoka sio muda mrefu. Muda mrefu ni kipindi hiki hiki tu ndo amerudi Mbeya ila kipindi chote hicho ndo nitoka mimba nini nini mpaka najifungua mpaka hospitali mtoto anafanya operation na nini, kwa naye na ndo alikuwa nakaa naye, ndo alikuwa ananiangalia toka operation. Hawa ndugu wa, wa mumeo umesema wamekukataa, na wamemkataa mtoto? Ndio, wamemkataa mtoto, anasema mtoto mzungu wao hawana asili ya kizungu, kwa nini mtoto mzungu? Na kama mtoto angekuwa na mtoto kafata upande, nasema kwamba mimi upande mamangu Mwarabu, kwa nini mtoto kawa kama mzungu? E, eh, yani wao wanahisi mtoto ni mzungu. Anasema sio ndugu yao, anajua mwenyewe mtoto nimempata wapi, lakini ndugu yao hawezi kuzaa. Hata kama mtoto angekuwa mweupe, angekuwa tu maji ya kunde, asingeweza kuwa mtoto hivi mweupe hadi nywele hizo kabisa. Anasema wao hawana asili hiyo, mimi tu kuna kitu naficha, lakini kweli wa Mwenyezi Mungu, mtoto ni wa marehemu Alfani huyo wala kuna kipingamizi chochote wala uongo wowote, sema tu mtoto kafata asili ya upande wangu kwa mamangu mama ambaye hujui alipo? Sijui alipo, ila ninachojua ni alirudi nchini kwa oman na ndugu zake, na mpaka alitoka mimi na miaka mitatu, na mpaka leo sijawa taarifa za mama tena. Mwanzo wakati unaelezea kuhusiana na mama ulisema sababu iliyomfanya aondoke ni kwa sababu ya ya kwamba alitakiwa kurudi ili aelewane na ndugu zake. Ina maana kuna kitu ambacho kilitokea, pengine ndugu akamtenga baada ya yeye kuamua kuolewa huko. Ndio, kwa sababu hata hivyo aliolewa ki, yani kama vile kinyume cha sheria na hisa au labda tamaduni za wao wenyewe Oman. Hmm. Kwa sababu yeye aliolewa ndoa haikuwa na, na shahidi wala nini, yani, yani hakuwa na ndugu wote upande wa mama, haikupelekwa mahari, kupelekwa barua, kupeleka yani, baada tu ya ile tatizo kutokea, mama kapata ujauzito. Mm ndo hapo hapo alipoanza kumtenga, maana alimwambia atoe mimba ili maisha yani yeye maisha yake na ndugu zake yaendelee kawaida, wasimtatie aibu sijui nini. Shangazi yake ambaye alikuwa huko Dar es Salaam ndo alikuwa anamwambia mamangu hivyo, lakini mama na baba walipopendana, mama akakataa kwa ajili ya baba. Kwa hiyo mama alivyokataa ndo akawa yuko radhi atengwe na ndugu zake, kenda kukaa na babangu wakafunga hiyo ndoa mpaka mimi nikaja nikazaliwa hivyo, lakini ndugu za mama yangu ndio walikuwa hawataki, kwa sababu tayari inavyosemekana mama alikuwa tayari kashapewa mume mwingine au mchumba wa kuoa huko Oman. Alikuwa ndo alikuja ile tu vacation hiyo huku Tanzania hivyo nini nini, kisha arudi huko chini Omani japo mamangu amezaliwa huku huku mm. alizaliwa huku huku, sio kusema alizaliwa Oman, alizaliwa huku huku, lakini alivyomaliza la saba ndo alienda Oman kwa ndugu zake na wazazi wake, ambaye babu yangu na bibi yangu mzaa mama walikuwa upo nchini Oman na mama yangu ndo akarudi huko. Yeye yeah, alizaliwa wapi kwa ulivyopata taarifa? Ilala. Hapo Ilala ambapo alizaliwa, hakuna ndugu wengine waliobaki pale? Hakuna ilikuwa tu ni huyo shangazi yake, huyo mama yangu, shangazi yake, sijui mkubwa wake, ndo alikuwa yuko hapo Ilala na mume wake. Kwa hiyo na wao hawakubatika kupata mtoto, hawakujaliwaga mtoto na mume wake, na walikuwa ni watu wazima tayari. Kwa hiyo vile mamangu alivyokuja huku hakurudi tena Omani, akaondoa hivyo kashapatana na babangu, akawa ameendelea na mahusiano yao huko. Sasa zile taarifa ndo hazikuwafurahisha kuanzia shangazi yake mpaka wazazi wake huko nchini Oman. Huyo mume wa shangazi alikuwa anaitwa nani? Mume wa shangazi wa mama yangu alikuwa anaitwa Mustafa. Mm. Mustafa huyo alikuwa maarufu tu hiyo Ilala, wanasema miaka hiyo ya tisini tisini hmm. alikuwa anamiliki gorofa, ila mtandu ni sijaujua, wala bibi ya kuniambia. Yeye mwenyewe alikuwa ndo hivyo, baba akimhojia ndo anamwambia, lakini baba mwenyewe ndo alikuwa hapo haeleweki tena kwa ajili ya pombe na nini. Kwa hakuwa hata mwenyewe akinipa details zilikuwa hajijatimia Lakini ndo alikuwa anasema hakubahatika kuwa na mtoto na shangazi wa mama yangu. Kwa hiyo mama yangu mimi alilelewa na huyo shangazi yake toka hivyo mdogo mpaka mazala saba saba ndo akarudi kwa wazazi wake Oman. Kwa hiyo hivyo kipindi chote mpaka amekuwa msichana mkubwa ndo akarudi tena huku Tanzania kwa ajili ya kukaa na shangazi yake kwa malikizo, kisha arudi Omani kwa ajili ya kwenda kuolewa na huyo mume alomtafutia, lakini ndo hivyo ika imetokea kutokea akakutana na babangu mimi hapa. Kwa hiyo tutakuja huko, ina maana kwamba huyu Mustafa ambaye alikuwa ni mume wa shangazi yake na mama yako alikuwa maarufu Ilala na alikuwa na gorofa miaka hiyo ya tisini, pamoja na kwamba eneo hatulijui, ila tunajua tunatazamwa na watu wengi ambao wanatufuatilia wakiwa Ilala pale na wengine wakiwa maeneo mbalimbali ya nchi yetu na kwingine duniani, ila wanaijua Ilala na wanamfahamu huyu Mustafa ambaye alikuwa maarufu sana miaka hiyo ya tisini mpaka elfu mbili si mpaka elfu mbili hivi una, um, yani wewe unazaliwa mama yako anakuja kwa shangazi yake bado alikuwa Ilala pale. Walikuwa Ilala miaka hiyo ya tisini mpaka elfu mbili alikuwa na ghorofa anaitwa Mustafa ni, ni shangazi wa, wa mama yake na Rahma hapa na baada ya hapo ulifanikiwa kujua pengine huyu Mustafa aliondoka Ilala kurudi kwa Omani pamoja na shangazi yake na pamoja na mke wake pamoja na mama yako mwaka gani? Ilikuwa elfu mbili na tatu au na nne hivi, ndio waliondoka wote kwa pamoja. Aliuza gorofa akaondoka, ile eneo anasema aliliuza eh. kwa sababu alikuwa haishi tena huku, eh. akaliuza ndo akaondoka moja kwa moja na mama yangu na shangazi wa mamangu naye mwenyewe Mustafa. Wakati wa, ul, unapata taarifa walikuwa na gorofa, ulifanikiwa kujua hilo gorofa lilikuwa lina dili na kitu gani? Walikuwa wanasema ni nyumba na frame pia. Mm. Mm. Ina maana nyumba ya watu kuishi na na frame au nyumba ilikuwa inahusiana na kitu gani? Na hizo frame pengine na biashara zilizokuwa zinafanyika pale? Eh, biashara zilikuwepo. Sasa sikujua ni biashara za aina gani utakuwa wamezipangisha hapo kwenye frame. Kwa hiyo kwenye mwaka elfu mbili na tatu elfu mbili na nne huyu Mustafa aliondoka Tanzania kurudi kwao Oman. Ina maana kwamba aliwaacha pia baadhi watu, wapo watu wengine ambao aliwaacha pale, wanaweza wakawa wanajua, wengine wanaweza wakawa majirani zake waliokuwepo, wakawa wanajua chochote kuhusiana na hiki kitu, na alikuwa na mke wake ambayo mke wake ndo shangazi wa mama yake Rahma, na walikuwa hawajajaliwa watoto, walikuwa wakimlea mama yake Rahma, ambaye mama yake mama yako alikuwa anaitwa Kauthar. Nani? Kauthar. Hauthal. Kauthar. Kauthar. Ndiyo. Walikuwa wanamlea mama yake Rahma. Hawa Mr. Mustafa pamoja na mkewe ambaye jina lake hatujalijua ambaye mke wake ni shangazi yake na na na huyu mama yake Rahma, huyu mama yake Rahma yeye alikuwa anaitwa Kauthal. Kipindi hicho alikuwa hana mtoto, alikuwa anaitwa Kauthal. Kwa hiyo familia ya Mustafa ambaye huyu baba yeye katika familia yake kwa kipindi hicho alikuwa hana mtoto, alikuwa akimlea huyu Kauthal kama mtoto wao kuanzia anakuwa mpaka anafikia tu ya kwenda kuolewa. Kwa yote ambaye anajua tusaidie, tuna imani kwamba wanasema uchungu wa mwana aujuae mzazi mama yake na Rahma huyu Kauthal, lazima popote pale alipo anakumbuka ana mtoto Tanzania inawezekana hatujui kwamba nini ambacho kimetokea nyuma ya pazia, kama alienda kuolewa, kama alisema huko alikoolewa kwamba kuna mtoto au hajasema, hatujui, lakini watu tunaamini wanajua. Kuna ndugu Tanzania wengi tu ambao wako nchini Oman, inawezekana unaitazama hii ukiwa katika hiyo familia hapo, hatuwezi kujua. Unaweza kutusaidia ukasambaza ujumbe huu na habari hii ikawafikia watu wote waliokuwa oman kwenye familia za majina ya Kauthal Ahmed Kauthal Om, o, Ka, Kauthal Ahmed Kauthal Kauthar. Itaje itaje kidogo ieleweke. Anaitwa Kauthar Ahmedi Abdallah Albeit Kwenye familia hii ya Ahmed Abdallah Albeit, huyu mama anaitwa Kauthal. Alizaliwa Tanzania, kalelewa Tanzania, kaenda kulelewa Omani, karudi Tanzania, kabahatika kupata mtoto, karudi kwenda kuolewa Oman. Na hatujui pengine kuna nini ambacho kimeendelea nyuma yake. Sasa hapa tunarudi katika interview, baadhi ya vitu vingine tuweze kuvijua. Kipindi ambacho kipindi ambacho yule baba mdogo wewe unamuita baba mdogo ambaye ni binamu kwa baba yako ukiwa naye, ni sababu gani iliyokuwa inafanya yeye anakuwa na chuki za wazi kiasi kile, kama ulibahatika kugundua? Kikubwa ilikuwa yeye na baba yangu walikuwa hawapatani toka, to, yani toka zamani na sisi walikuwa hawapatani mm. kwa sababu bibi alikuwa anampenda baba kuliko alivyokuwa anampenda baba mdogo ambaye ndo mtoto wake alomzaa. Yeye alikuwa yule chuki, ya kuona kama bibi anampenda mtu baki ambaye yani hakumzaa ni mtoto tu wa kakake kuliko yeye ndio kilichokuwa kinamfanya yani akawa anasikia chuki mpaka mimi nifukua naendelea pale pia kulelewa akawa nahisi kama bibi vile ananipenda mimi kuliko watoto wake. Kwa hiyo akaniambia mama, una ubaguzi wa wajukuu unampenda una Rahma kuliko watoto wangu na kati yao ndio wajukuu zako halali, alafu ulikuwa unampenda yeye baba yake kuliko mimi, kwa nini? Ndio tatizo lilipoanzia. Tatizo lilipoanzia na chuki ilipoanzia hapo. Huyu bibi kwanza apumzike kwa amani, apumzike mahala pema. Tunaamini Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi huko endapo. Tu, tuzungumzie hapa kipindi hichi ambacho mambo yamekuwa ni mengi. Huyu baba mdogo yeye ukiwa unamwita alipouza nyumba na kuondoka. Kwanza wale watoto wale unasema aliwahamisha. Kipindi wanahama na kuondoka na nguo zote wanaacha za kwako na kukuacha wewe. Walikuambia wanarudi au ilikuwaje pale? Wali, hawakuniambia kama wanarudi. Wao walichokuwa wanasema si tunaenda kwa bibi yetu, we baki hapa. Wewe si mm. uko unalinga na bibi yako, bibi yako kafa, si tunaenda kwa bibi yetu. Mm. Kwa hawakuniambia kama tuna, kwa sababu hata mimi na wao pia hatukuwa pia na mazungu na maelewano mazuri, kila siku alikuwa magombano tu na nionea na nini. Kwa Sababu ni kwa sababu mzazi wako wazazi wako hawapo pale. Zangu hawapo pale, afu na ndo chuki ilisamba kwamba bibi ananipenda mimi kuliko wale. Kwa wale nao wakawa wanatumia kigezo ile ile cha baba yao ataka Ni, ni nini kilikuwa chanzo cha kifo cha bibi? Bibi sukari ndo ilimuua, ilimuua kwa sababu sukari ilikuwa mbaya, alikuwa anachoma hadi sindano ya paja. Kwa hiyo na ndio hivyo, matibabu yake yalikuwa mabaya, kwa sababu mwanae mwenyewe alikuwa anasema unamaliza hela, si ufe hela zinaisha tu hapa kila siku. Mtu kwanza akawa anamwambia mtu akishafikisha miaka sabini umri wa Mungu anatakiwa kufa. Wewe unavyoendelea kubaki na umri mkubwa, wewe unaitia hasara familia. Kwa hiyo bibi nahisi yani pressure ikichanganyika na sukari, matibabu mabovu kwa sababu hata kliniki yenyewe alikuwa mpeleki kliniki ya sukari. Hiyo sindano yenyewe labda vile kumchoma zikiisha, ile kwenda pharmacy kununua, nakwambia sina hela, mara bibi ni achome sindano, mara asichome, na utu uzima alifika miaka themanini na mbili kwa basi, ndio hivyo akafariki, ila sukari ndio ilimuua. Kwa, kwa kipindi chote hicho ambacho bibi alikuwa anaambiwa maneno hayo na mtoto wake mwenyewe wa kumzaa, alikuwa anajibu chochote? Alikuwa hajibu kitu chochote kile. Mm. Akiambiwa kama hivyo ananyamaza tu, hasemi chochote kile. Wewe ulikuwa karibu zaidi na bibi, unakumbuka alikwambia nini kipindi cha, cha mwisho cha uhai wake? Eh. yeye kitu kila siku alikuwa muda ya kulala ikifika, au nikimchoma sindano, sengia naambia nikifa utapata tabu babako mdogo sijui kama atakuangalia na kuone huruma, wazazi wenyewe hauna, itakuwaje? Yani hivyo ukikaa tu sengine Rahma, Rahma, unamwambia bibi, nipo hapa, anakuambia nikifa utateseka, wazazi wenyewe hauna huyo atakulea kweli, atakuangalia kweli? Mm, maneno yalikuwa kila siku yanajirudia mpaka siku anakufa. Pole sana. Umezungumzia swala la kwamba uliambiwa mtoto mzungu hafanani na baba yake na rafiki yako huyo ambaye umeenda kwake ambaye una, unadai upo kwake mpaka sasa hivi unasema anasema sura kama inakuja lakini mtoto mweupe sana mm. anasema sura kafanana na baba yake kweli alifanya alikuwa sura kama yeye lakini sasa ndo mweupe sana alivyo Mm. kaka kama mzungu, muindi, yani mtoto mwarabu aeleweki mtoto, mtoto nchi gani mm. Eh, lakini anasema sura yake imefanana na mafani na wewe unavyomwangalia, kwa sababu baba yake mtoto ulikuwa unamjua vizuri, na mtoto mtoto anafanana na nani? Mtoto yani mtoto wangu anafanana na baba yake copyright, sura, kichwa, kila kitu, mpaka hata ndugu zake, hata shangazi yake, vidole, mtoto ya miguu yake ni ya baba yake mm. kila kitu, sema rangi tu ndio imekuwa kama ndo kikwazo, lakini mtoto afana na babake kila kitu. Na kipindi chote hicho ambacho mpaka unakuja kukutana na babake, uliwahi kuwa katika mahusiano mengine? Kipindi chote hicho sikuwahi kuwa na mahusiano yoyote. Babake huyu ndo alikuwa mtu wa kwanza, na ndo hivyo tena ikatokea ndo mimba na mtoto huyu hapa. Mm na mimba yenyewe bila kutarajia. Yeah. Lakini nikupongeze, mwingine angeshawishika kuitoa kipindi ambacho unafikiria kwenda kutoa taarifa kumwambia au vipi, lakini wewe ukajali na mpaka sasa hivi mtoto yupo hai na tunaamini ni baraka ya Mwenyezi Mungu vile vile. Ndio. Kama mtoto anafanana na baba yake, ndugu zake kupitia dada yake wakaamini kwamba ni mweupe sana, sio. Na mtoto anavyozidi kukua, kwa mimi ninavyojua, na wewe unaitazama uta, utanisaidia pengine, naamini mtoto anavyozidi kukua ndo ana, anaendelea kuipata ile sura halisi ya kwamba yeye amefanana na nani na kila kitu. Pengine sasa hivi wanatazama, waliongea sawa, labda kwa kujaribu. Unajua, wakati mwingine kuna kitu ambacho mtu anaweza akajaribisha kwamba ah, tuone pengine huyu mtoto na baba yake mwingine, usikute huko anataka ku, kupiga hela kwa ajili ya matumizi. Inawezekana ikawa hivyo pia, kwa hiyo usiwachukie sana, ni maoni yangu tu. Lakini baadaye wanakuja kukaa wakiangalia mtoto, anasema kweli huyu mjukuu wetu, ndugu yetu, kama wapo tayari kufanya hivyo, una unawaambia nini pengine? Eh, sawa, kwa sababu ni damu yao mwisho wa siku na ni ndugu yao kwa hivyo wenyewe walivyomkataa au wanavyoweka dauti kuhusu mtoto kwamba rangi na nywele, hiyo ni juu yao, lakini mtoto ni ndugu yao. Hata wangekuja wamchukua mtoto, ni ndugu yao, ndio. Na mtoto sasa hivi miezi minne, nywele bado zipo vile vile walivyokuwa wanasema au? Ndiyo, nywele ziko vile vile japo nimemnyoa kama mara mbili au tatu zinafika, lakini nywele ikiote iko vile vile. hawa ndugu wa, wa mume wako wanakutambua wewe kwa jina gani? Rahma hilo hilo. Na wewe unasema mume huyo mwanaume uliyezaa naye, nisitumie jina la mume kwa sababu mlikuwa hamjawana. Huyo mwanaume marehemu baba wa mtoto wako alikuwa anaitwa nani? Alfani. Halifani nani? Pengine kuna ndugu wa Halifani ambao hawatokuwa tayari kuona damu yao inapotea. Halifani Salum. Halifani Salum kutoka wapi? Alikuwa anakaa Dar lakini ndugu zake wako Tanga. Mm. Mm. Na hukubahatika kujua jina la tatu au unalijua? Ah, uh ah, -huh. jina la tatu. Nilikuwa najua majina yake hayo mawili tu. Yule ambaye alikuwa ana, ana ni shemeji yake. Mna mawasiliano naye mpaka sasa hivi? toka alivyoondoka, maanake yeye alivyo, yani baada tu ya Alfani kufariki, yeye alipata alipata nanilio ya kuendesha magari haya yanayoenda nchi za huko Zambia, Kongo kwao baada ya hapo sikuwa na mawasiliano na yoyote. Kwa mpaka sasa hivi hata mawasiliano na shemeji yule ambaye alikuwa anakufahamu hakuna. Hakuna na wala sijui yupo wapi, anaishi wapi, lakini ninachojua anasafiri. Mm. Uli, umewahi kubahatika pengine kujua huyu baba mdogo ambaye ulikuwa unakaa naye baada ya kuondoka alienda wapi? Ha, hivi hakukuachia hata hela ya kwamba kapange kaanzie maisha wala chochote? kuniachia kitu chochote kile na wala hakutaka kunisaidia kwa lolote. Hata mia tano kusema utakunywa maji hakunipa, wala kwa baba au elfu moja hapo utakula jioni hakunipa kitu chochote kile. Aliondoka yeye na Fuso na mke wake na vitu basi. Wewe ukakaa pale kama wiki ukiwa unakula kitu gani? Pale nilikuwa napewa chakula na ule baba mwenye nyumba wa pale pia. Baba mwenye nyumba yupi wakati nyumba imeuzwa? baba mwenye nyumba wa nyumba ya pili, lakini pale ambapo sisi tunakaa nyumba zimeungana hivi yani pale Mikocheni yeye kulikuwa kuna nyumba zimeungana. Kwa hiyo baba mwenye nyumba ambaye yuko nyumba ya pili ndo alikuwa alikuwa anamuita babu babu, maana tulikuwa tunaenda kuchota maji. Sisi pale bibi alipoacha palikuwa hapajavutwa maji kwa yule babu hapa ndio alikuwa hivyo ananipa, ukienda vipi wewe umekuacha umeondoka eh, nikawa nakula. Lakini baada hapo sasa ndo nikaenda kwa rafiki yangu mwingine, ndo hivyo akawa ananiambia hey, eh, Rahma pale pameuzwa pame nini, naye ndo akawa ananisaidia kunipa eh, chakula chakula hivyo hivyo, mwisho wa siku ndo mpaka nikaenda tua ngoma kuuza uji nini nini, nikarudi nikaenda kwa kwa dada yangu, nikarudi mpaka sasa hivi niko kwa huyu rafiki yangu. Lakini ndio hivyo, chakula ilikuwa ndo wale wale majirani tu wanaozunguka ambao wamiliki wa nyumba za pale pale ndio nilikuwa nawajua ambao maana toka utoto ndo nimekulia hapo, nimelelewa pale. Kwa hiyo watu watu wa pale kabisa, babu wa babu, wa bibi wa mama nilikuwa nawajua, madada ambao tu walikuwa wamezaliwa kutupita sisi. Ndio hivyo, chakula anakupa na kujua Rahma, anajua kwamba baba mdogo alikuwa mtu aina gani, bibi pia alikuwa mtu aina gani, kwa wote walikuwa wananipa tu, wananisaidia. Ilikuwa mwezi wa ngapi na tarehe, kama unaweza kukumbuka kipindi ambacho huyu baba mdogo anahamisha vitu, wewe unatakiwa uondoke pale, unaanza sasa maisha mengine ya wewe mwenyewe kujitafutia bila kujua unakaa wapi? Hmm, nilivyomaliza form 4 ilikuwa elfu mbili na ngapi? Kwa mfano nilimaliza elfu mbili na kumi na saba nakumbuka, elfu mbili na kumi na nane hivi hmm. nili nilivyotaka. Sasa kulipiwa, bibi kunilipia chuo, ndo vile mgogoro pale ulipoanzia, afu haikuchukua muda mrefu ndo akaja bibi mpaka anakufa na nini, kuchukua muda mrefu ndo ba mdogo aliondoka pale akapauza. Huyu ba mdogo tangu aondoke 2018 sasa hivi ni 2022 na mbili. Je, umewahi kumtafuta pengine? Baba mdogo niliwahi kumtafuta, nilimpigia simu kuna kipindi nikamwambia, akauliza wewe nani? Nikamwambia mimi Rahma. Rahma yupi? Nikamwambia, akasema unataka nini? Nikamwambia baba mdogo, mimi mimi sina pa kukaa wala sina pa kula wala nini, kwa hiyo nilikuwa naomba nije huko uliko. Akasema mimi nyumba nilojenga ndogo, inatosha watoto wangu na mke wangu tu. Wewe mimi na wewe tulishamalizana, bibi yako sikashakufa, unataka nini tena? Akakata simu. nilipopiga tena ikupatikana na tena na tena na tena ikupatikana, sijui kama aliblock namba au alibadilisha, sijajua na mimi sikumtafuta tena kusema ukweli tokea hapo, kwa sababu alivyonijibu tu yale majibu, waga wanaongea majibu mabaya, mimi nikaishia kulia tu. Kwa maana hiyo, ndugu pekee ambaye unajua ambaye ulikuwa unamtegemea ni huyu ambaye kaondoka, alikuwa anaitwa nani jamani? Ana roho nzuri kweli. Nani huyo dada? Huyo dada ambaye kaenda Mbeya, Mariamu alikuwa anaitwa. Pongezi ziende kwake na pongezi pia ziende kwa yule mkuu wa shule ambaye alikusaidia pongezi ziende kwa mkuu wa shule huyu ambaye alikusaidia uka, ukasoma kwa kulipia ada pia. Pongezi nyingi sana zimfikie. Si yupo mpaka sasa hivi? Mwalimu mkuu ndiyo yupo, lakini alihamishwa pale shule mpaka mimi namaliza kidato cha nne. Mm. Nafuatilia mambo yangu ya naniliu yale ya cheti cheti. Hmm. Sikumkuta mwalimu yeye, nilikuta mwalimu mwingine. Kwa hiyo inavyosemekana alihamishwa shule, alipelekwa huko Kibamba. Kama anakutazama sasa hivi unamwambia nini? Namshukuru Mungu atambariki. Namshukuru kwa alichonisaidia kwa sababu kama isingekuwa yeye mimi hata sekondari nisingeimaliza. Kwa namshukuru sana. Na kwa maongezi yako ina maana ni nani ndugu mwingine yeyote ambaye unajua yupo ambaye anaweza akawa karibu yako wa kumtafuta, na maana ni hakuna? Hakuna, niko mimi, ndugu yangu, mtoto wangu, niko mimi na mtoto wangu tu. Hakuna mtu yoyote wa kumtafuta, hakuna mtoto wa kunisaidia, yaani labda waliobaki wanisaidia Watanzania tu, lakini waliobaki hamna tena mtu yoyote. Mama yako mpaka anaondoka anakuacha, kwanza alikuacha katika mazingira gani? Aliondoka akasema anaondoka, aliaga au ilikuwaje? Mama yangu inavyosemekana alianza kumwambia baba kwamba yani kwamba yeye ataondoka na familia yake kuliko kubaki maisha yale, kwa sababu alikuwa anaona kama ndo hivyo shida. Alafu kitu kingine pia, ndugu zake walikuwa kama wanampa ule msukumo, anamjaza maneno, anamwambia tutakutenga, tutakutambua tu nini nini, yale maneno. Naona mwenyewe alifanya, sijui kwa shingo upande au aliridhia, lakini naamini kama alifosiwa. Kwa hiyo ndio hivyo, alimwambia baba mimi nitaondoka, ila walikuwa baba anambembeleza na nini navyosemekana lakini mwisho wa siku aliondoka na shangazi yake pamoja na huyo babu nani mjomba wake ambaye ndio huyo mzee Mustafa. Ku, ku, ku, kuondoka kwao na kubaki wewe ilikuwa ni maridhiano ya ya yeye na baba yako ambaye ni mume wake kwa kipindi hicho au ni maamuzi yake mwenyewe? maamuzi yake na ndugu zake, kwa sababu shini amri kuu ilikuwa inatoka kwa mama na baba yake, ambao ni babu na babu yangu mimi waliokuwa Oman. Mm. Kwa wale ndio walikuwa wanamwambia kwamba wewe, kama sisi tumekuzaa utatusikia, lakini kama kuzaa, baki na maisha yako, na lolote litakalokupata hatusi, sisi hatuhusiki. Kwa mama alichukulia ile sentensi kama uzito, akaamua kuliko kukosa radhi ya wazee wake wote wawili na ndugu zake, aheri ah, aniache mimi. Basi ndio hivyo akaniacha mimi na mzee wangu, na ndio hivyo pia sikufanikiwa kulelewa na mzee wangu, naye akafanikiwa na miaka mitatu, na mama naye aliondoka na ndani ya miaka hiyo hiyo mitatu. Kwa ndani ya mwaka huo huo mama aliondoka na baba alifariki, na mimi hapa, huyo shangazi wa mamangu aliyewahi kwenda hadi pale alipokuwa na kabibi hmm. aliniona Aliniona mimi, yani aliniona mimi hapa na ananijua. Sema tu ndio hivyo, miaka imeshakwenda menini, lakini aliniona ndo akamwambia bibi yangu, iwe mvua iwe jua hatotu, ha, yani hawatonikubali, iwe kwa heri iwe kwa shari, hawanitaki na wala tusijihesabie kama ye, mimi hapa nilizaliwa na mtoto wao. Kwa hiyo wakasema mtajua wenyewe, na huyu mtu sisi sio wetu, hatumtambui na wala sio ndugu yetu wala sio wakwetu, msije mkajidanganya muda wote au mwaka wote kwamba sisi tuna tumeshare na nyinyi chochote labda damu au nini, sisi nyinyi hatuwatambui na wala huyu mtoto hatumtag Na kauli hiyo na amri hiyo imetoka kwa bibi na babu yangu ambao wazazi wa mama yangu, na mama pia alinikataa mbele ya bibi. Bibi yangu alimuuliza mama, unani kwa makweli uko radhi kuniacha, ananitaka au anitaki? Akasema anitaki. Kwa yeyote ambaye anaitazama, unaweza ukatumia mawasiliano ambayo yanapita hapo chini ku kutupa taarifa zozote ambazo zinaweza kumsaidia Rahma au kumsaidia kwa chochote ili mambo yake yaweze kwenda vizuri, lakini kubwa zaidi ni hili la, la mama yake. Pamoja na yote ambayo mama kayafanya, kama anakutazama, unamwambia nini mama yako ukimtaja kwa majina yake? Kwanza kabisa, yani wanasema uchungu wa mwana ujue mzazi. Mimi yote nilokuwa napitia nilikuwa siachukulie uzito kihivyo mpaka nilipokuja kupata mtoto. Sasa ndo najua kwamba mama ana nafasi gani. Mi najua mamangu ana uchungu na mimi na bado ananipenda. Yote ametokea mimi pole. Yote ametokea mimi, nimemsamehe mama kwa moyo mmoja, sio mama tu hata bibi yangu na babu yangu ambao wazazi wake kama wako hai au shangazi zake, ndugu zake, dada zake, wao eh, wadogo zake wote, mimi mimi nimewasamehe, lakini ninachoomba mama Kauthar Ahmed Abdalla Albeit kama yupo hai na ananiona au anasikia chochote, anitafute japo nimwone tu. Umesikika, tusiendelee kuongea mengi, nikaendelea kukuuliza. Nikupe pole sana nikikwambia kwamba tunaamini na mwenyewe kwa imani yako mpaka unaongea, unaamini mama yako na ndugu zako utawapata. Tunaamini kwa uwezo wa Mungu basi atapatikana na watapatikana na ndugu wengine wengi tu. Nashukuru. Lakini naomba Tanzania waonyeshe moyo wa kunijali kama watu wengine hapo mwanzo walivyoonyesha, sio ndugu zangu wala sio watu ambao nini, ni watu tu wa Tanzania kama nyinyi mnaoniangalia, lakini walionyesha kunipa chakula, walinisaidia mimi toka niko form 4 vile mjomba wangu alivyoondoka, nilivyomaliza shule na niko tu nyumbani, watu ndio walikuwa wananisaidia, hata nguo saa nyingine labda magauni nini wananipa navaa, na mpaka mtoto wangu najifungua hivyo hivyo, mtoto kama nguo mtoto wake mtoshi anampa anavaa, japo mtoto wangu hana nguo wala nini, lakini ndio hivyo hivyo anamsaidia kidogo zinazomtosha anavaa. Kwa lakini naomba Tanzania, najua Tanzania wana moyo wa upendo, ukarimu, wanisaidie chochote kile nacho nipate hata makazi ya kuishi, nipate hata biashara yote, niendelee kumlea mtoto wangu, na nikiomba Mwenyezi Mungu anisaidie nimpate mama wangu japo nimuone kwa sura tu hata kama hanitaki hawanitaki, lakini nimuone tu basi. Shida yangu nimuone tu. Sawa sawa, mi sitakuwa na mengi sana ya kuzungumza. Naamini kwa watazamaji mnaoifuatilia Tiki TV mmesikia na kweli tumekuwa na moyo wa kujitolea kuwasaidia baadhi ya watu mbalimbali, tumeona, tunaamini tutaona pia Mwenyezi Mungu akimtendea rahma kwa nafasi yake inawezekana kabisa ulichonacho ukakiona ni kidogo, lakini hicho hicho ndo kimekuwa kikimsaidia. Imenigusa sana, ulipewa elfu kumi unasema, alafu haukuitumia mpaka baadaye ukatumia elfu tatu kwenda kuhamisha. Una, una muda gani kwa huyo rafiki yako sasa hivi? Na kama wiki naenda ya pili, ile elfu kumi imeisha, tunajua au ipo? elfu kumi imeisha, kwa sababu katikati hapa nilibakiwa na elfu saba yule elfu saba nilitoa elfu mbili nikampa mama wa rafiki yangu anunulie tu mkaa na nini ile asubuhi, kwa sababu mtoto wangu pia asubuhi maji haogi ya baridi, haimwezi kwa kifua, kwa lazima kumpashia kwa mkaa. Katoa elfu mbili nunuliwe mkaa naye apate mkaa ni maji kumpashia. elfu tano ilobaki nilimnunulia unga kilo moja elfu moja mia mbili na sukari ya mia tano zile za kipati ilobaki nilimnunulia tu sabuni na pempas ambayo ndio kavaleo kwa ajili ya kuja huko, sababu sikutaka avae kitambara inavujisha mkojo. Tangejisaidia ingekuwa inamloesha kwenye naniliwi kwa ajili ya kitambara, ndio maana nikamnunulia pampers ili mstiri kwa leo. Naamini kwa watazamaji ambao tunaitazama, jamani, niombe tutuguswe tuguswe sana, binafsi imenigusa. Mtoto mdogo ana miezi minne analisho chakula wanachokula watu wazima, hali ya kuwa anatakiwa kuanza kula vyakula hivyo baada ya miezi sita, tena kwa kiwango kidogo tu. Sasa ni hali ya kusikitisha kwa kweli, lakini tunaamini Mwenyezi Mungu anako anapokupitisha katika haya rahma, na hata mwingine yeyote ambaye unayapitia popote pale ulipo, kuna vitu vizuri ambavyo anakuwa kaviandaa kwa ajili yako. Kwa maana hiyo tusio tu tunakata tamaa sana, japokuwa kuna mambo ambayo ni magumu na mazito kuvumilika. Sina la ziada, nikukumbushe tu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 Nyuma ya kamera ni director Haruna. Bye kwa sasa.